Πειραιάς Καστέλι Μέρος να χαθεί και να περιπλανηθεί κανείς στα σοκάκια της με αρχοντικά κυκτήρια να μας θυμίζουν την ιστορία και τις γεμάτες ζωές στιγμές της. Στην ανατολική πλευρά της Καστέλας, σε κοντινή απόσταση από την εκκλησία της Παναγίας Μαρθιοδιώτισσας, στη συμβολή των οδών Πανουριάς και Δηλαβέρη, στέκει ένα από τα χαρακτηριστικότερα κτίρια εκείνη τη εποχή, το Ιπποκράτιον Ιδροθεραπευτήριον, ή όπω αλλιώ συνήθιζαν να τα αποκαλούν τα μπάνια του Σκουνάκη. Με ιδρυτή τον Σκουνάκη, το 1928 αποτέλεσε έτος έναρξη λειτουργίας του κέντρου. Για τα λουτρά χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά θαλασσινό νερό, το οποίο και αντλούσαν από τη θάλασσα που το κύμα τη έφτανε μόλι λίγα μέτρα από την πόρτα του. Έω ότου γίνουν εργασίε κατασκευή του Σταδίο Ειρήνη και Φιλία και αλλάξει ριζικά το τοπίο τη δεκαετία του 90 το υδροθεραπευτήριο, εκτό από τα ωφέλη των θερμών λουτρών, συνδύαζε και την αναψυχή των επισκεπτών του, κάτι που το έκανε ιδιαίτερα ξεχωριστό για τα δεδομένα τη εποχή του. Με 10 ευρύχωρα δωμάτια, μέσα στα οποία περιέχονταν εντυχισμένε μπανιέρε και με τη χρήση χημικών παρασκευασμάτων που προέρχονταν από τα γνωστότερα λουτρά τη Ελλάδο, όπω μέθανα, εδιψό, λουτράκι. Το κέντρο έγινε σημείο αναφορά σε κατοίκου εντό και εκτό τη ακτίνα του Πειραιά. Κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το κτίριο επιτάχθηκε για 8 χρόνια, με τη μεταπολεμική περίοδο να το προσδίδει και πάλι τη λάμψη του. Οι υπηρεσίε του υδροθεραπευτηρίου φιλοξενούνταν στο ισόγειο μέρο του διόρροφου κτίσματο, μέσα στο οποίο μπορεί ακόμα κανεί να διακρίνει διάφορα αναπομείναντα αντικείμενα που δηλώνουν φανερά την απουσία κάθε φροντίδα και προσοχή από τη λήξη τη λειτουργία του 1999. Μπορεί κανεί να κρυφοκοιτάξει μέσα από τα σπασμένα και αντικείμενα τα οποία έμειναν πίσω, ανάμεσα σε σοβάδες και σκόνη. Τα στοιχεία αυτά είναι που κάνουν το κτίριο ξεχωριστό και άξιο να το επισκεφθεί κάποιο που θέλει πραγματικά να μάθει τα μυστικά τη περιοχή για να βοητευτεί από ιστορίε και ζωντανέ μαρτυρίε των κτηρίων που δέσπαζαν στην Καστέλη.